عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Action. Yo kakak, yo kak. Kamari yo, kamari yo. Kaput, kaput. Kaput yuk. Aku nak datang. Anak kuda, aku berdua mata. Action. Uh, Hasna, who is your Hasna tugas ke abang? Sila Oh, Sila Blacky. Yang warna putihnya, ya? Oh, Blacky warna putih, ya? Tentang putih yang ini, hai. Ayah aku, ada dulu. Oh, ah, oh ah, ayah aku, ayah aku, ayah aku, ayah aku. Hai, aku cuma nak dekat rumah, aku kerja meh, aku cuma nak. Ali bangai, gurai. Ibu dua. Kamu kurta, nama anggap jadi. you. Ôi trời ơi, ôi trời, ôi trời. À, ôi trời, ôi trời, Item Amin. Jackson. Apa pula? Aduh. Eh, pula orang kau tak hujung eh. Ampun. Tiga ikut dia. Jun. Tak ada dekat. Apa nak? Apa hubung jual tu? Kenapa PE makan? Bukap-kap. Eh, Baiklah kamu yang ada ada kat pro jauh belang ke ber kat kamera. Pula, pula, pula, pula. Kang wiu bobo pasna wiu. Pula kat kat. Kalau masak, kalau masak dengan kamu oh, nak tahu dengan kamu. Lek celo tu, lelis, lelis. Berhenti kat kereta. Pedaya. Oh, Hey friend, apa kata-kata yang depan buat cewek matri? Gampang. Buat apa perawatan mahal-mahal? Tapi kenikmatannya buat semua orang.